Maraming haba. So, parang ano to, parang luneta park sa atin ng mga trucks. So yun, traps. <laughs> Kamusta kayo dyan? so hindi muna natin gagamitin yung sakyan natin ayan flat so ito muna ang gagamitin natin bike so iikot tayo dito sa Saudi Arabia siyempre ready tayo ng mga trump meron tayong lights ayan so unahan tayo natin yun o oh. ayan siyempre para makita nila tayo so, patay na natin ayan So, meron din tayo sa likod. Yun na, ready yan para pag Siyempre makita tayo na pag madilim na. Siyempre, ayan, kita tayo sa likod. Habang ma maandar tayo na siyempre mga traps na ready ready na tayo dyan. Siyempre wala akong helmet. <laughs> Delikado. So ayan, ready na tayo na mga traps. So dyan na kayo. <laughs> ayan, so ayan, ready na yung bike natin. Oh. Ayan, sakyan natin dyan lang muna yan yung ating dads. Ayan, so dyan na kayo. So yan, So, gusto na natin ang ating uh, lakbay, no? <laughs> yo, yun. Dito tayo dadaan yan. Diretso na yan. Ayan. Dito tayo dadaan, syempre. So, ready ready na tayo. uh, <laughs> tayo ay uh, alis na, no? Time check is uh, 5.30 ng no, mga traps. So, let's go! Let's go! <laughs> yun ang mga traps. So, tara! Ah! So, yun. It's ready to So yan, siyempre dahan-dahan lang muna tayo. Oh, muntik na tayo mabangga. Ayun, <laughs> sa sakyan ng mga props. Ingat-ingat no? kasi alam mo na. <laughs> yan, yan. <clears throat> Ayan mga trops Dito na tayo sa kalsada <laughs> So medyo safe Medyo ano lang tayo Medyo smooth lang muna yung takbo natin So naka 3 tayo Ayan 3 gear Alhamdulillah Hindi makita Saan tayo Sa mga mga trops? <laughs> Dito na tayo sa highway. <laughs> Pag nahuli tayo ng pulis pa tayo lagot. Siyempre smooth lang tayo ng mga traps So yan, naka-forger na tayo. dire-diretso lang. <laughs> Nakakabaho, first time. So dito tayo dadaan mga trop, shortcut ulit. So yan, dito ulit. Yun, ikot-ikot na tayo mga traps. Sana wag naman tayo ma, ano, ma-disgrasya. Ingat-ingat pa rin. malapit na tayo sa ating pupuntahan Tingnan muna tayo <laughs> Grabe So nandito tayo ngayon sa Max, sa uh, ng Max So pahinga muna konti Nakapagod, grabe <laughs> So yun, dyan tayo dadaan Okay ah wala pa naman akong dalang tubig so let's go let's go so yan may McDonald's kakain mo tayo sa McDonald's joke lang dadadaan dito tayo dadaan hindi ko lang kung salubong tayo pero okay na salubungin na lang natin daan so ito yung Hera Street na mga trops dito pa lang tayo sa Hera Street <laughs> nakakapagod so diretso lang tayo dyan may ilaw naman tayo eh kailangan natin yan no, mga trops kaya ang dami natin sa lubong pero tatawid tayo maya maya <sighs> mga trops ay ano dito Burger King so yan pero hindi ko alam kung bibili ako no, kaliwal. so, <laughs> mo na magutom. So, doon na lang tayo sa restaurant ko mamaya. Uh, kuha tayo ng tubig doon ng mga trops. So, yan. So, let's go, mga trops. Christmas and Happy New Year. Ayan. <laughs> Merry Christmas! So, ito na yung end ng hera ng mga trops liliko na tayo ng uh, Prince Sultan, New York. So doon tayo punta sa restaurant ko. No? Daan muna tayo doon tapos inom ng tubig. Tapos yun, diretso na tayo ng Cormich. Ayan, yung mga kupal drop So ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan, yung mga mababaho. So ayan, yung mga mababaho, malulupit yung potok. So yun, ito na yung uh, Prince Sultan, no? So diretso na tayo ng mga traps doon, punta tayo doon. No? So yun, ingat-ingat lang tayo syempre. May mga bobo na mga driver, no? <sighs> So mayroon pa tayong 30 minutes, no? <laughs> oh, sakit sa binte. Grabe. <laughs> so, siyempre, dito tayo sa gilid. Hindi tayo pwedeng na, no? Baka mabangga tayo. Siyempre, wag naman. Ayan, love ko to! Love ko to, McDonald's! <laughs> Alam mo, dadaan tayo doon. Huwag na. So, diretso pa rin. <laughs> so, ito, way na to. Papunta ka na to. Uh, restaurant namin. So, hingi tayo ng tubig doon. Tapos, yun, diretso na tayo ng Cornich. So, yun, oh, mga traps. <laughs> Pagod, grabe. Lapit na tayo sa restaurant namin. So, yun ah, nakahingal so yun nadi yan sa atin parang mercury drug so yun lalampas na tayo ng konti ayan restaurant na namin ng oh, mga trops Woo! so yun mga trops dito na tayo sa aking tinatrabahuan <laughs> Woo! nakarating din ang buffalo wings and wings of Ayan, dito na tayo sa Buffalo Wings and Rings. Ayan! Bow for the wings and the wings So yan, ng mga traps Ayan, ang buffalo wings So yan, ang buffalo wings and wings oh, Thanks God So yan o oh. Yan, dito na tayo <laughs> Walang Yo, let's go! Cornish na tayo na mga traps. Woo! So duman lang ako doon, uminom ng soft drinks, siyempre nakakauhaw. <sighs> so yun, tuloy-tuloy na naman tayo, Cornish. So yan mga traps, Diyan <laughs> tayo pupunta. Oh, malapit na. So yan yung Morabeza. Yun. <laughs> Lagot. <sighs> Naligaw ako mga traps. Hindi ko na alam kung anong daan. <laughs> Hindi ko alam kung dito o dito oh. ah, grabe nakalimutan ko na yung daan ng Cornich ah hirap pula pa naman akong load diretso na lang tayo sa ganito to tingnan natin baka may lalabasan tayo doon uh, kinakabahan ako ayun mga trucks dito na tayo sa hinabahaba ng biyahe so yun punta lang tayo dun sa dulo no, para makita natin ang pinakamagandang view no, ng Cornets so konting pa grabe haba parang ano to parang luneta park sa atin ng mga trucks daming nagbo-bike <laughs> grabe sulit yung pagod ko pero daming pulis oh delikado talaga galaan. Oh, how are you? <laughs> Daming nagbabike oh. <laughs> Sarap. Pabuli ko kayo. <laughs> so yun mga trop. So paalam, paalam no. Uwi na. Oh, grabe nakakapagod. Thank you, thank you sa mga nanood. No? Don't forget to subscribe mga katropa. Bye-bye!